Tiu cion vi vidas citie estas diagramo de la interno de la homa coro. Ni rigardas gin de la antauo, cae estas iumete quaso ni mal construis la antauan muron de iu domo por vidi ciuin internain chambroin. Cae ni faras giuste tion, crom en la coro ni nomas la quar cavajoin cameroi. Cae vi vidas che in la coro estas quar apartigitae cameroi. La coro estas dividita per interna muro en du flankojn. La dextra, kiu estas ĉi tie, ĉar ni vidas ĝin de la antaŭo, kaj la maldekstra ĉi tie. Kaj ĉiuj el la du flankoj havas malgrandan kameron supre, kiu nomiĝas atrio. Kaj pli grandan kameron sub tio, kiun ni nomas ventriklo. Do se mi etiquetas la quar cameroin, ni havas la dextran atrion, cae la dextran ventriclon. Cae ce la alia flanco estas la maldextra atrio? Cae la maldextra ventriclo? In la lasta filmeto mi menciis che sangu revenas de sia vojaĝo tra la corpo tra du grandai venoi, la supra cae la suba cavae venoi. Do mi scribos iliae nomoin citie. Tivi venoi enversas la sangon en la unuan el niae cameroi, la dextran atrion. De tie, la sango passas tra valvo alla dextra ventriclo. kai tiu valvo nomigas la tricuspida valvo. Se vi rigardas nian diagramon, vi rimarcos che ne nur la dextra atrio, sed ciu camero havas valvon ce la elireio, cae tili estas quasi unu directai portoi. Ili servas por certigi che la sango fluas nur in la giusta directo. Ili malfermigas por lasi la sangon movigi a la sequa camero, cae poste fermigas por malibligi che estu retrofluo al pli frua camero. Do la sango alvenis en la dextran ventriclon, cae nun, ciam la coro pumpas, la corae muscoloi contrahigas, cae elpremas la sangon al la pulmarteria trunco tra la pulmarteria valvo. Do tio estas la pulmarteria trunco, cae la pulmarteria valvo. Cae mi etikedas la valvo en en rujo cae la vasculo en en verdo. O oh, cae mi forgesis etikedi la dextran ventriclon ci La pulmarteria trunco tiam dividigas en la dextran kaj maldextran pulmain arterioin, cae ili conducas la sangon al la pulmai, kie gi oxigenigas, cae forigas sian carbonan dioxidon. Do mi nun changos al rugio por signifi oxigen richan sangon, dum la bluo kion mi usis gis nun indicis ca la sango estis oxigen mal La sango revenas al la coro tra la pulmae veinoi, cae enversigas en la maldextran atrion. Do tio estas la pulmai veinoi. Ca mi volas profiti la ocasum menzi la differentson inter arterioi kai veinoi. Vi eble rimarchis che la sango venis al la coro tra veinoi, eliris tra arterioi, kai revenis nove tra veinoi. Ca estas tiel simple. Arterioi conducas la sangon for de la coro, cae veinoi portas gin heimen. cae simpla maniero memori estas que la sango venas per veinoi, ambau comencijas per vo. La strukturo de arterioi kai venoi ancao malsamas, sed tio ne gravas nun. Do mi foricos tion. Cae nia sango daurigas sien voyagion de la maldextra atrio. Gi compreneble devas eliri tra valvo, Kai citiu uno la mitra valvo. Giras en la mal dextra ventriclon. Kai tio vere estas for tega pumpilo. Gi devas pushi la sangon tre forte, porque gi povu atingi la plei dista in cielo in via corpo. Do, ciam gi contrahigas la mal dextra ventriclo el premas la sangon en la aorton, tiun enorman arterion, kiu disbranĉiĝas kaj liveras la sangon al la diversaj histoj kaj organoj de la korpo. Kaj tiu valvo havas facile rememoreblan nomon. Ĝi estas la aorta valvo. La sango nun iras al la diversaj korpopartoj, kie ĝi liveros sian oksigenon kaj kolektos la elĵetindaĵojn de tiuj ĉeloj, do ĝi ŝanĝiĝos de ruĝo al bluo. Kaj la sango ne vere estas blua kiel ĉi tie, sed ĝi fakte fariĝas pli malhela, cae povas aperi iumete bluetza vidata tra la hauto en venoi proxima e la surfazo. Do la nove oxigen malricia sangu revenos de sia voyaggio tra la corpo per la du cavae venoi, cae la ciclo ripetigios. Domisias che la nomoi de la cor valvoi estas iumete malfacilae memori e la unua rinconto, sed ja existas cialo por iliai nomoi. La du pli simplae estas la elireioi e la ventricloi, ca ili simple nomas la vasculon al kiu ili conducas. Do la pulma arteria valvo conducas al la pulma arterio, ca la aorta valvo al la aorto. La dua liai strangai nomoi, la tricuspida valvo ca la mitra valvo, effective prescribas la formon de tivi valvoi. La tricuspida valvo vidata de supre aspectas pli mal pli tiel. Ca vi povas vidi che gi havas tri clapoin au cuspidoin. La mitra valvo ali flanque havas nur du clapoin. Cai gi estas nomata pro sia formo, kiu similas al mitro, au la chapello de Rom Catholica Episcopo. Do resume oxigen malricia sango eniras iras in la dextra natrion per la du cavae venoi, passas tra la tricuspida valvo a la dextra ventriclo, tra la pulmarteria valvo a la pulmoi por oxigenigi, vena la coro en la maldextra natrion tra la mitra valvo alla la maldextra ventriclo che gi forte el pumpigia stra la aorta valvo en la aorton per che gi estos liberata al corpo